namin ang Bohol sa pamamagitan lang ng pagpadyak at pagsagwan. What? What the fuck? Kahit pa sa kabila ng mga kudos, init, pagod at mga nakakakilabot na pagsuko. What? Bro, what are you talking about, man? Huwag niyong gayahin. Yan ang Bohol! Di isang mangingisda dito ay wala pang nakapagsagwan papunta doon. At sa mga local fishermen. Ilang taon ka nang nangingisda? Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! 10 years na siguro? Ano po, ka tuwing. Project tuwing? What? What the fuck? Ay, hindi nakatuig eh. Nakapunta ka na ba ng Bohol na gamit lang ang saguan? no, no, no, no, Hindi pa. Wala sa Tama ko dito ang last day ng Pilipinas. Ay, arguable, private master. Pagkatapos ng bang, warm up at ang make up, dumiretso na agad kami. so, ito na guys, nagsimula na kaming magsagwan at magpadya. Tingnan natin kung anong kaya ni RG Bulls. Sobrang ganda ng panahon at kalmado ang daan noong kami ay nagsimula. Grabe, kakasimula pa lang pero grabe. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! nyo. Isipin nyo, wala pa nakakagawa nito. ang layo na natin guys! Kahit umaga at kalmado pa ang dagat, hindi maipapanggi ang pago. Kakaiba ka natin sa kantong dagat. No, no, no, no. Stop. Kunin bago magpatuloy para buhon. We will collect some garbage from the land. Pinupulot namin ang lahat ng basura na nakikita namin sa aming paglalakbay. Gusto kong humingi ng sorry. Nagsipilo ka ha? Dilaw na ipin mo! Doon sa pagpakawala ko ng balon. Sa totoo lang, hindi ko nakaisip yun. Dahil siguro sa pagod. What? Bro, what are you talking about, man? Hilo, sorry talaga. A few moments later. 2,000 years later. One eternity later. It has food. Sige. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Eh, ito ang patunay eh? na may pakinabang pa talaga yung mga Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Habang nagpapatuloy kami, may lumapit na mangingisda. Sabi ng mga minista na pumunta dito, doon daw sa gitna ng Bohol at Cebu, malakas yung alon. Isipin nyo guys, kami pa lang ang kauna-unahang tao na magpapadyak papuntang Bohol. What? What the fuck? What? Bro, what are you talking about, man? Mga kurangan nyo! Sa inyo! Nagsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Sabi lang ng mangingista, pero unti-unti nang nag-iiba ang ihip ng hangin. So, ang dapat nangyari, pag yung alon dito, paganyan tayo. Pero ang problema, yun yung target natin. One moment, one escape. <laughs> oh, no, no, no, no. Ikaw, parang kanino ka bumabangon? Bumabangon ako dahil ang dami ko ng daanan Nagsipilo ka ha? Ilaw na ipin mo. Dinaanan lang namin sa biro ang lahat para di namin maramdaman ang pagod here in the middle. So, hi! Nakita nyo yan? Nilagyan namin yan para kung mahulog yung GoPro, lulutang lang siya. A few moments later. 2,000 years later. Sobrang Sandak! Pumapasok sa mata ko! Alam ko na bakit sandak tawag dito. Kasi nagiging black ka dahil sa sun. Mga pungangan nyo! Sa inyo! Destination! Sa haba ng aking pinadyak, magpasyahan namin na magpalit ng pwesto. What? Bro, what are you talking about, man? Pero dahil sa sobrang liit ng bangka, nahirapan kaming magpalit. Kaya ito yung naisipan namin kami, ako muna magsasagwan at siya na muna yung magpapadyak. Tara, Cebu! Dito na lang yung narating natin. Guys, stop over muna kami dito. no, no, no, no. Tanghali na ah. kailangan na namin magluto para makakain. Dahil sa lakas ng hangin, nahirapan akong gumawa ng apoy. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Kaya wala nang rason na hindi kami mag- What? Bro, what are you talking about, man? Sa pagkakataong ito, naging seryoso na kami dahil paparating na ang unos. Lumalakas ulit yung alon. Umuulan dyan. Tingnan Mga nyo! Sa inyo! Sa likod guys, unos yan. Kailangan nating bilisan. Nagka-problema kami kasi yung upuan, pag ganun-ganun. Hinahabol na kami ng unos sa ulan. Tingnan nyo, umuulan na! Time lapse! Naabutan na kami ng unos at panay pasok na ang tubig sa aming bangka. Dahil sa lakas ng unos, hindi na kami nakapag-video ng maayos para mabalansi ang bangka. Sayo, Kek! Grabe na guys! Unos! Unos! Alam kong kinakabahan na kayo bago